Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bosku ya e, Hari ini saya berada di kota Demak lagi Di desa Wonoagung Ini spotnya ini rawa-rawa ya bosku ya Dan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas dukungannya ya bosku ya Semoga channel ini makin berkembang, semakin memberikan informasi-informasi spot-spot potensial bagi kalian semua. Oke, langsung saja nggak usah lama-lama cekidot Mas Bro. Ini adalah penampakan spotnya ya, Bosku ya. Ini berada di samping-samping tambak ikan ya, tambak ikan warga ya di tengah-tengah itu ada e, kalau bahasa sini itu lingi-lingi itu ya nanti saya akan coba mancing di sana dulu ini sangat luas sekali ini sangat potensial sekali ini ikannya ini semoga saja nanti ikannya haup-haup bosku ya uh, oke okay ya bosku ya kita coba uh, di sini dulu ya ini saya memakai apa lumut semi halus ini ya ini yang panjang ini karena takutnya nanti kalau terlalu halus nanti ikannya yang kecil-kecil nanti ikut makan ya jadi ini saya antisipasi pakai uh, umpan lumut semi halus oke langsung saja yuk kita coba Bismillahirrahmanirrahim nyuwun ulame mbuh iwak masih ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala iwak masih wuh babon masih wala wala wala wala wala. wala ala ala uh empat jari ini ala ala uh uh uh wah mantap ya ini uh empat jari ini ini ikan pertama ya bosku ya Alhamdulillah ya dapat segini ya kita masukkan Udah. Alhamdulillah. <coughs> kan pertama dapat segitu bosku. Lanjut lagi. Ah. simak masih ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala tapi ini kayaknya mujair ini enggak nilai ini enggak apa-apa kita masukkan saja oke lanjut lagi lumayan lah ayo masih ala ala ala ala ala ala alhamdulillah masih ke jari ini nggak apa apa kita masukkan ya oke okay.

sih ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala lu lu lu lu lu ini ikan laki masih ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala wah strike ini bosku wah mantap ini wah ini dua joran double strike ini dapat semua lur mantap sekali kita lepaskan ya satu-satu ya wah uh uh wah <laughs> mantap ini wah masukkan oke wah lumayan wah mantap ini Alhamdulillah ya kiri kanan ini wah uh. ala <laughs> Gini mas eh. Ini belum layak konsumsi nih ya, kita rilis ya. Ya gede nih. Oke. Lanjut.